Kijk al die koeien, Utopia. Kijk hoeveel koeien hier zijn. Maar daar is er nog één. Nou, het is... Eh, Vandaag super lekker weer en ik en Rosa zijn lekker onderweg. En ik ben benieuwd hoe dat ze het gaat doen en uh, hoe leuk ze het gaat vinden bij Utopia op stal. Jeffrey die haalt ons halverwege op. we hebben er heel veel zin in hè Rosa? Ja, zin in! <laughs> Rosa, kijk dan! Wie <laughs> Oh nee, en dan ziet ze jou zo lelijk eten. Dat kan toch niet? Push uit. Rosa, spuug het uit. Laat los. Nee, dat kan echt niet, Rosa. Nee. Ze ja, maar dus nee. Nee. Nee. Nee, maar nee! Ja, niet meer eten, Rosa. We gaan gewoon lekker lopen. <laughs> Wanneer gaan we galopperen? Nee, dat gaan we niet doen, hè. Nee. Hoi en welkom bij alweer onze derde vlog. Vandaag gaan we een teamoefening doen, maar we zijn nu nog buiten aan het rijden, want eh, we hebben Tinker even opgehaald van, eh, van Priscilla's stal. En we zijn nu onderweg naar, eh, naar onze stal. En we zijn deze keer niet met z'n tweeën, we worden achtervolgd door een, kunnen jullie hem zien, door een klein koetsje met een, met een pony ervoor. Als we hier altijd lopen, dan begint ze steeds sneller te lopen, want dan weten ze dat we bijna thuis zijn. Dus uh, dan wordt ze <laughs> super enthousiast. Alsof ze het niet leuk vindt bij mij. Doe mee! mooie krulletjes. Heb je mooie krulletjes? zo, is dat een knappe pony. Oh nee. Oh nee. Ik zie het al. Een plank op de grond. schaal van Utopia tot Tinker. Hoe vervelend is ze? Negatief Tinker. Min, min 20 Tinker. hoe oh, zo, hé, daar ben min 20 Tinker. Hey, en op paard terug? Kan je nog mijn paard op? Kom maar, maar halen, ik krijg je paard niet meer terug. Je mag die hebben. Ik hoef hem niet meer. Neem maar mee. Ik neem dit paard wel mee. Die is ook heel leuk gewoon leuk op een andere manier. Nou, Rosa en ik zijn weer met z'n tweetjes onderweg naar huis. Lekker aan het uitstappen. En hoewel ze het allemaal heel erg spannend vindt om in een bak te rijden, want dat heeft ze eigenlijk nooit echt gedaan in haar leven. Ze dus is pas heel laat ingereden. Heeft ze toch heel erg goed gedaan. Ze is niet vooruit te branden, maar eh, ze probeert het. Ze naait er verder niet uit, dus dat is wel heel erg fijn. Ze is nou een beetje opgewonden, want we gaan naar huis toe. Rosa, waar is dat meisje? gaan naar huis toe. En ze stapt nu ook helemaal alleen terug. En eerst ging dat niet. Eerst moest ik altijd langslopen. En er moest gewoon eigenlijk een ander paard bij zijn, want dan, anders ging ze stoppen en stilstaan en eh, niet verder willen. Maar nu is ze echt al een stuk dapperder. is dus goed gedaan, pony. Jij bent wel een knap meisje, hè? Zeg van ja, ik ben knap. We hebben nu de hele zomer, waar ik heel blij mee ben. We hebben eindelijk zomervakantie. En ik kan me voorstellen dat jullie er ook super blij mee zijn. Dat jullie lekker op je pony's kunnen rijden de hele dag. Ik ga het in ieder geval zeker doen. Zeg maar dag, Rosa. Joe.